مشتقيتم أزهمي قابا بوتدشين صدي سلالا بيتديكم هردم لنابا دیتنا تدخوازم وان هر دو چاوا مشتاقتم از tedişinin sadı silahı Bir yatedikim her ulena bal Ditna tezdi pozim uan her duçava Ez tena binim içim ale, sena binim içim ale Sena binim içim ale, tel ale bilal Estera benim çimale Estera benim çimale Sevale delale Le Var lele de var lele de var lele de lele Var lele de var ليلة دور ليلة دليلة دور ليلة دور ليلة دور ليلة دليلة شيريني هضالي ليه هرگاه هیچ بوده از دین بریم دبارا منای گستن نبینم بروان که هیچ بوده از هر دیشینم وای نخوشم از دل بابیم هر واقعی جبوته از دل برینم دبارا منای vitrine Perłaki živote Vajez dešine Vaje nexweşim ez Dilbe evine Ez tene abinim içim ale Sen abinim içim ale Sen abinim içim ale Selvale bir vale Estena benim içim ale Estena benim سلواله دلاله له